Wij staan hier op een eh, bijzondere plek. Wij zijn met een innovatief idee bezig met baggeren. Eh, baggeren is normaal is materiaal wat afval is. En dit, deze innovatie is baggeren ter plekke gebruiken, zeg maar. Hier met de kraan uit het Oranjekanaal halen. En hier ter plekke een blok van persen. En dat samen te doen met natuurlijke materialen. En dan kunnen wij dat gebruiken als beschoeiing, als waterschap vechtstromen. Wat wij altijd deden tot dusver als waterschap Vechtstromen is beschoeiing maken van hout. Daar moet je bomen voor kappen. En dat is ook niet zo duurzaam. Dit materiaal zeg maar, is, uh, kan 50 jaar mee. Dus wat dat betreft, we hebben ideeën. We kunnen de bagger gebruiken. Ter plekke zeg maar, hoeven het niet te vervoeren, dat is het voordeel. We kunnen ter plekke onze blokken persen. Dat kunnen we ook ter plekke hier weer inleggen. Er zijn alleen maar voordelen van dit innovatieve idee. Wij zijn bezig als vechtstromen om eh, de circulaire economie te stimuleren. Dus dat betekent zeg maar, dat wij innovatieve ideeën hebben om ter plekke iets te doen met afvalmateriaal en daar een waarde aan toe te kennen. En dat lukt heel prima met dit plan en daar zijn we heel blij mee. We zijn heel blij met het initiatief samen met KWS en anderen en Netix dat we dit ontwikkeld hebben. Er zijn ook proeven gebeurd met of dit nou goed is in, eh, in het Oranjekanaal. Uh, er is getest op vorst en dat soort dingen bij de UT. Dus wij, eh, wij hebben goede hoop dat dit een eh, heel mooi idee is. Wij moeten heel veel baggeren als waterschap verstromen. Het is uniek in Nederland. Dus wij hopen dat dit over heel Nederland uitgerold kan worden. De baggerspecie die we hebben opgebaggerd uit het Oranjekanaal, waar we uiteindelijk de geelwol mee maken voor vechtstromen, eh, die is eigenlijk nog veel te instabiel om mee te kunnen bouwen. Ehm, we moeten dit eerst gaan stabiliseren. Dat kan mechanisch, fysisch, maar ook scheikundig. Eh, voor dit materiaal hebben we een specifiek recept samengesteld en eh, daarin staat precies opgeschreven hoe we deze bagger gaan stabiliseren om de geowolblokken mee te kunnen maken. Om deze instabiele baggerspecie te kunnen stabiliseren hebben we bij Netix in het laboratorium een recept bedacht. Dit recept bestaat uit een mix van verschillende natuurlijke binders. Deze binders zorgen ervoor dat het materiaal sterk en stabiel blijft. Vervolgens wordt de mix in de mal gebracht en wordt deze mechanisch gestabiliseerd. Zowel het mechanisch stabiliseren als het recept vallen onder het GEOL-patent van Netix.